ناد ناد ناد ناد ناد ناد يا ناد ناد ناد ناد عريض كلها متعرب انزلوا لكن انزلوا قبل شوي واحد فوق واحد جوا هناك <laughs> قلت لكم ايش يصير معاكم شفنا الرابع من فوق في واحد قدامي تيم والله تيم ده يفنش ده ده ما يفنش بوتات بوتات مالي ما بالساعة مالي خلوص شاف قصة شو السالفة طيب شال السلاح هو بعيد enemies ahead طيب. اخبر بالفرد مو لاعب بس بو لاعب زبالة بوت آه، آه، Klaps'ı gönder. طويل كامبرين تيم كامل انا طلع لهم قدامي Enemies ahead! Unay damni. Taraftan nasıl? Herhalde getirmem bir. فانا هذا اللي شالها هلا بالكلاش خلينا نشوف بالكلاش يا هلا بالحلاوة يا هلا بالام 7

одна этот сектор. А, это шатает. سامعين في صوت هناك يا اخي صوت هناك سبق شوف تذكر لما انا متوهم اه قلبين وضع في الزعاب اصبر Get behind the tree! أطلع. يلعبون. باين عليهم. Where? Enemies ahead. Enemies ahead. On me. On me. Still لما Anlaştı الكار اصبر ما عندي طلاق مشان تقول لي ليش عصبت الان البوت عنده طلاق بس طلاق On me! يسارك لا تقول لي حششه اوكي اوكي ترى انا ما احب التحشيش حرب النفط حمام معطلات تشكيل ستة ثانك يو اعطيك اياه نو نو من اريد تشكيل ستة هذا يدخل على الشباب اون مي ما يثبت ما يثبت معي بلا جي طفيحة طفيه يبلغ بس ما مثل ثلاثة جيروسكوب مستحيل جوانا جوانا وقف وقف وقف وقف خليك فوق خليك فوق خليك فوق Tanış. Tanış. Tanış. كيف انا شلت اثنين شلون جاني يعني كل واحد استنى هذا اللي ضرب الفيلم محصل الشيء مسكين Marked an enemy's death crate. Enemy! Sorry. なんなんだろう、うん啊，一两分嘛。 على الجو آه. ما ادري غريب شكلهم هذول كلهم من سلو موشن لاق لاق لاج لاج لاج مقابلك ناخذ المعمل راح يعني ارجع ارجع المعمل No. Ned, Ned. No. no. صحيح. <laughs> Marked a location. Not Canberra, no. not bad. انا شفت اثنين اتوقع بس اجاني ثالث لاعب بانزل لكن مكمبرين باتجاه ما هم العب غلبنا نص ساعة اللاعب ومكمبرين يا عبد الله باقي طيب هاي البقى هاي البقى هاي البقى على يسارك عطل معك نايمين هذول هذول اهل شو اسمه مو المهم بس اقول لك هذول اهل البقية ينخاف منهم باكستانية يعني. بقول لك باقي اثنين يروحوا لك اوكي شوي شوي حط على الشبكة ردي على وين الثاني؟ الو الله عليك